Excuse me, sir. आप एक दफा देख तो लीजिए सर मैं आपको नहीं दे सकता हूँ सारी एक जॉय को मत बोलना उसको सरप्राइज देंगे उसकी खिड़की के बाहर उड़ाएंगे उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे